ni dispertsioa salatzen dut. Gaixotasun larria duten presoen egoera salatzen dut. Salatzen dut amatasun eta aitatasun eskubideen urraketa. Osasun psikiko zein organiko larrian dauden preso politikoen egoera salatzen dut. Andre Bizono lantzen ditugun gizabalore etikoen bortzatze krudela eta perverso delako. salatzen dut. Salatzen dut, maititugunak oso urrun eskubide urraketa salatzen dut. Bueno, a ver, bukatzen da historia hau. Herria beti hortan gaude, beti hortan gaude eta hemen ino ez eta ino ez dut eta hor daude. Ba, gu daude zaik. Kaixurik dauden presoak kartzelan egotean salatzen dut. Nik ere dispertsioa salatzen dut. Dispertsioa salatzen dut. Herri honetan dagoen egoera zaspertuta gaudela batzuk eta hori salatzen dut eta Eh, horre horri aurre egiteko ba presoak kalera eta amnistia osoa. Nik ere salatzen dut noski Euskal Presoen eskubideak ez direla ez Euren legea ere ez dute betetzen eta ba legea urratze dute eta eskubidea bezetuzte betetzen ez dutelako nahi bakea eta askatasuna biak batera onartzenik. Itxola mendua salatzen dut. Nik inora ez gara matzan, mendeku gozo honekin jarraitzeak zentzurik ez daukalako salatzen dut. Nik e, larriki gaixorik dauden presoen egoera salatzen dut. Presoen eskubide urraketa salatzen dut. Salatzen da dispersioa, eragitu mituen kalte ekonomiko, fisiko eta emozionalainak amatasun eta itatasun urraketa salatzen dut. Nik ere salatzen dut. Ieslariekiko jazarpena salatzen dut. Refusiatuak etxean, Euskadira, etor daitezela, nahi dut. Ne irritzen zait, konpontzeko garaia daula. Dana lagun behartegu, lan hortan animatu, gu etxeantakoa gauden bezala. Dispertsioa salatzen dut. Zigurraren usapena salatzen du. Nik ere isolamendua salatzen dut. Larri gasoik dauden presoa, kalera, amnistia osoa. Ni dispersioa salatzen dut. Okainan bekainak berriz, estamos batetan.